Hola. Hola. Hola. Hola, soy el cerdito. Casi me pierdo. <laughs> Elizabeth y si no me conoces, este es mi canal Eli Beauty. Ticia, ti que me estás viendo detrás de tu teléfono. Sí, yo sé que es detrás de un teléfono. Bueno, a ti que me estás viendo detrás de tu pantalla, de tu monitor, hoy es viernes y esto es un nuevo video. Y el día de hoy te voy a enseñar un excelente maquillaje para cubrir tus moretones o en dado caso tus ojeras, porque a veces también son moradas. Acompáñame a ver el video lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra cara muy muy limpia, recién lavadita. Y después nos vamos a aplicar una crema hidratante. Esparcimos bien hasta que la piel absorba totalmente nuestra crema. Y para que corra mejor la circulación en nuestro rostro, hacemos masajitos de arañita. Lo primero que tenemos que hacer es aplicarnos una base del mismo tono de nuestra piel. Después la vamos a esparcir bien con una esponjita a toquecitos. Ahora vamos a utilizar un corrector dos tonos más claro que el tono de nuestra piel y esto para que se contraste mejor y no se vea extraño. Y al igual que la base también lo difuminamos muy bien con la esponja o la espumita a toquecitos no lastimarnos en la parte donde tengamos pues el golpe o el moretón. Hasta este punto nuestro maquillaje se ve regular porque aún se nos nota mucho el morado, pero lo que vamos a hacer ahora es coger una sombra o un corrector de tono verde, no la vamos a aplicar en todo el área, para después difuminarlo y que el polvo nos quede mucho mejor, o sea, para que nos cubra mucho mejor aquí tenemos que ser muy generosas, muy generosas en el corrector o en la sombra verde que apliquemos, porque esto es el toque maravilloso. Esto es el punto mágico de nuestro maquillaje. Aquí yo les digo que no estoy muy segura de que funcione, pero que yo iba a seguir el círculo cromático, porque en el círculo cromático <laughs> <laughs> Dice que el morado es contraste del verde, entonces pues se supone que tiene o tiene que tapar. Ahora vamos a difuminar perfectamente en la zona donde habíamos aplicado la sombra. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar un polvo compacto a toquecitos alrededor de nuestra zona morada para que esto se vaya cubriendo poco a poco y funcione nuestra técnica del círculo cromático y vamos también aplicando polvo en el resto de nuestro rostro para que tome el mismo color. Recuerda aplicar tu polvo a toquecitos. Ahora el siguiente paso es aplicar nuestra sombra solo en la cuenca para darle profundidad y que nuestros ojos se vean mucho, mucho más bonitos. El segundo color que vamos a usar lo vamos a aplicar en el párpado móvil de nuestro ojo para que se vea mucho más bonito con el otro color. El siguiente color que vamos a usar va a ser uno con brillos para que resalte mucho más nuestra mirada y este lo vamos a aplicar en el lagrimal. Para este paso yo delineé mi línea de agua con el segundo color que utilicé, pero tú puedes utilizar el primero, el segundo como yo o el tercero con brillitos y esto lo difuminas a la perfección para que todo se compacte y quede muy bonito. Ahora es momento de delinear nuestro ojo. Tú puedes elegir un pin-up o una línea de gato, incluso una línea encima de las pestañas y esto le dará un plus a tu maquillaje. Yo aquí me morí un poquito porque este paso se me dificulta siempre mucho, mucho. Y listo. Ahora vamos a delinear nuestro ojo con un lápiz blanco para que se vea mucho más abierto y expresivo. Recuerda que tengo un video de ojos expresivos que te lo voy a dejar por aquí en las tarjeticas para que vayas corriendo a verlo y veas cómo hacer tus ojos expresivos. En este punto pasamos a hacernos las cejas. Las cejas te las puedes hacer como tú prefieras, como sean más de tu gusto y de tu agrado. Ahora vamos a aplicar pestañina en nuestras pestañas inferiores, solo en la mitad de las pestañas inferiores. Y pasamos a iluminar nuestro rostro. Vamos a iluminar los lados de la nariz, la puntica de la nariz, el arco de cupido, en la parte de abajo del labio, nuestros pómulos, hacemos unas pequeñas líneas desde la mitad de la ceja hacia afuera para que esto se vea mucho, mucho más bonito y difuminamos. Tenemos que difuminar muy, muy, muy bien para que esto se vea algo natural, como un brillito natural en nuestro rostro. Ahora vamos a aplicar el rubor. Hacemos así boquita de pescado y lo aplicamos en nuestros pómulos, barbilla y en la punta de la nariz porque se ve muy adorable. Y ahora el brillo del labial. Y con esto terminamos nuestro video. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Y que le den me gusta, compartan y dejen sus comentarios allá abajo en la cajita de comentarios. También me puedes ir a visitar en mis redes sociales, que te las dejaré en la caja de descripción, y allí me podrás mandar tu antes del moretón y tú después. me gusta, comparte, suscríbete activando la campanita y ya Gracias. Bye bye. Nos vemos el próximo día.